маятник толук бир термелүүнү жасаган убакыт термелүү мезгили деп аталат мезгил т тамгасы менен белгиленет жана секунда менен ченелет секундтагы толук термелүүлөрдүн саны термелүү жыштыгы деп аталат жана герц менен өлчөнөт термелүү жыштыгы жана мезгили бири бирине тескери пропорционалдуу